हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज नया क्या है आज हम दो डेटा को मैच कराना सीखेंगे देख सकते हैं यहां पर एक में नेम लिखा हुआ है दूसरे में कोई हेडिंग दी नहीं गई है और तीसरे में हमें इसे मैच करवाना है तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको लगता है कि मैच यूज करेंगे तो यहां पर हम मैच यूज नहीं करेंगे यहां पर एक फॉर्मूला आता है एग्जैक्ट का तो यहां पर हम एग्जैक्ट लगाएंगे और एग्जैक्ट लगाने के बाद पहली वाली जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर दूसरा वाला जो सेल एड्रेस है जिसमें वो दूसरा नाम लिखा हुआ है जिसे हमें मैच करवाना है इससे उसे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया फॉल्स ठीक है और जैसे ही नीचे इसको ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा तो जो ट्रू आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है और जहां पर फॉल्स आ रहा है वो एग्जैक्टली exactly मैच नहीं कर रहा है कैसे वो दिखाता हूं आपको यहाँ पर एक अलग कलर से इसे हाईलाइट करता हूँ लाइक ये कलर ठीक है इसे मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रियंका और प्रियंका मिश्रा तो इसमें केवल मिश्रा मिश्रा नहीं है बाकी प्रियंका केवल नेम आपको मिल रहा है इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज कुमार तिवारी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सूरज तिवारी ही लिखा हुआ है तो ये मैच नहीं करेगा बाकी सब मैच कर रहा है आप देख सकते हैं बाकी सब में ट्रू लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो ये डिफरेंस होता है